Saluton al cio e ni via dio. Ho dio senza mi restos heime presca la tutan tagon crom mes tage. uh, mes tage mi devas idia la loca biblioteco char mi havas intervjuon tie kun iu homo kiu havas ekfermaon, farmaon kai eble estas kun laborai ebloi internidu. Ciu case la de la tagon mi simple studos uh, purigos domon poste buticumos kai tio plu. Sed anue, antal vi vere comenzas citi un videoblogon, mi volos montri vi progresa rapporton pri mia peso. Do vi memoras ke mi uzas appon por de kontroli mian pezon. Do esence antau kelkaj tagoj mi ŝanĝis la apon kiun mi uzas, nun mi uzas My Fitness Pal. Simple pro tio ke My Fitness Pal havas pli da informo pri Australia kaj manĝaĵoj. Ĉiu kaze mi komencas mian planon, mi havas okdek du como unu kilogramoin, tio ne estos ci tie, uh, sed nun mi havas ok dec ok kilogramoin de peso. Do vi povas clare vidi che mi jam perdis kelcaen kilogramoin, do entute du kilogramoin el dec, do entute mi volas perdi dec kilogramoin, sed ciu case mi bone progressas. Ien la granda amaso da vestagioi cioi mi nun devas purigi, do mi simple devas preni tion, ciel vi povas clare vidi, ciu semai, semaine, char mi levas mi en vestajo in unu foie semaine, ciu semaine mi havas mutega da vestajo kio in mi devas purigi, simple pro tio ke mi esas tre ege odoracha homo. Ei, hey, Kato, kion vi faras, ha? Eh? Kion vi faras? Nu mi simple devo shooti ciu in in la love machine on. Es te sio mal facile porti la camera en mane kai fari ci on sam tempe. Compreneble mi vols filmi ci ti on por pruvi al mie edzino che mi laboras. Kai comenzu! En machine ni giu! Bone, farite! Do nun mi simple bezonas la lezivon au la lav polvorum Do mi simple devas el la covrilon Do faru tio nun kai forijetu la covrilon kaj enŝutu shutu io mette en la lavmaŝinon. Mi pensas ke tio estas suficia Movu la vestajo ĉirkaŭ cerca oggi por io mixigin mi supposas Ne estas es tia le fica mis cias io mette pli kaj tio suficias Mi ne scias kie estas mia seninfektigaĵo, do mi ne povas eh, uzi tion nun. Do la intervjuo komenciĝos post horo, do mi devas duŝi min, post tio mi devas elpreni mian smokingon, eh, ankaŭ mi devas purigi ĝin, ĉar la lastan fojon kiam mi uzis ĝin, la kato sidis sur ĝi, do evidente estas multe da kataj haroj sur la smokingo. Do mi jus dusis min kai mi commences sur meti mian smokingon. Do kiel vi povas vidi ĉi tio estas la ĉemizo kiun mi portos kai ankaŭ ĉi tio estas la pantalono. Sed mi ne veres cias ĉu mi volas porti la jakon al ne. Ne estas formala intervjuo kai mi opinias ke tio estas iom troa aŭ superflua, sed ankaŭ mi pensas ke simple donus tre bonan imagon pri mi mem, sed mm, mi decidos pos kelka minuto. Kai ankaŭ mi rimarkas Marcus Porotio che lasse tempo mi ne bodne dormis mi havas nigra in sacco in sur mi eh, sub mi ai oculo e ca anca en la cavo in sur mi ai oculo e la nazo ca mi nesti es che nomition chu esto simple nigra in do yen la yako Mi ancora al ne certas ciu mi gin volas porti. Ah, fec, eble mi portu gin. Pro tio che esas multe da catai harui sur la jako, cae anca sur la manico de la jako, mi intensas usi citiu glubendon simple por forpreni ilin, char esas tro multe simple por bati gin cae esperi che ili forfolos. Do jen cion mi faras, mi havas pezon da glubendo en mia mano, cae mi simple metu gin sur la harui tiel, kai simple tiam forpreni gin tiel kai la katai haroi Ca mi nur bezonas unu pezon por purigi la tutan jakon esas tre efika metodo mi mensogis char iel la fino mi bezonas du pezon da glu bendo do jen kiel mi aspectas iel fino ču vi shatas? ču mi aspectas bone? svelte? sexologe? ču mi vecas vian appetiton per evil dia? saluton Mi nomi jas Ivo Dia. Yes, mis, mis, tis, mi aspecta stulte. Do mi jus finis la conveno, ne vede estis intervjuo, char oni ne intervjuis min, mi effektive intervjuis la posedanton de la ec formao, char mi volis vidi ciu tiu estus formao, cun ciu mi volus labori au helpi. Cai post, horo kai duono de discutado mi ancora onestis ci mi vere volus labori con tiu farmao char la possedanto de gi uh, shines havi mute da ideo e shines esti tre passia sed la commerce flanco de la entrepreno ne shines tiel fisica au bone el pensita ciu case tio esos tio Ho, rigardu, mi ne havas pantalonon. Do kia mi venis hejmen de la intervjuo, uh, mi efektive sur voje iris al malgranda cina butiko kai cetis sui salzon, kai anka mi cetis... Lezivon por la mangelaro, char mi ne plu havas, gi estes tute el kiel vi povas clare aldi. Do nun mi devas aceti, do ni havas suficie da ovoi, Ah, uh, mi ne bezonas panon a ah, mi bezonas fromagion, a uh, mi kredas ke anka mi bezonas lardon, mi mute manjas lardon, anka mm, eble mi chetu lakton ne estas tio mute da lakto a uh, mi scias ke estas io alia kion mi devas cheti sed mi simple ne plu povas memori estas tre gena afero da ah, do mi jus memoras kion mi devas cheti do mi devas cheti gas akvon vrishaine vi ciu scias chition mi mute shatas tri trinki colaon kai aliain gastrincajo in qui es tre plena de sucero kai tio plu effective dum la pasinta ses monato mi nur trinkis cola sen sucaran sed tio casa gines est tiel bona per mia sano do mi volas nun trinki gas aquon simple per tio ke mi tre shatas la bobello in en mia buscho la gusto de la de la carbona di en mia buscho mi ne cias kiel sed es es fumanto do fumanto et pos ciam ili ne plus fumas desidas havi ion en la fingroi do por mi gas aquo est simple tiel est maniere por simple eviti a reveni al colao kai tio plu do mi supposes ke mi devas sort of meti pantalon antol mi iru al super bazaro chu vi volas helpi min en meti mi en piedon en la pantalonon mi vede est es pigro homo ofte mi shertas ke kia mi fari just tre mal yuna Mi intenso simple sidi exterior la domo sur la balcono cae ciam mi vidas infano in preta passanta la domon, tiam mi blecus al ili, al vocas, Eh, ne Promenu sur mia harbo, kai teo plu, kai mi simple jetos agio in alla infanui, kai mi fadas tion, char mi volas shainigi, kai mi simple estes tre mal iuna frenesa, kai mi ne plu bone pensas, sed mi ec volas fadi tion, kiam mi ancora havas bona in pensa in capabloin, simple pro tio, kai mi juas le ideon, kai mi povas jeti efero in alla infanui, kai tiam ties gepatori simple diris, oh, movu, movu, movu, ignoru gin, jesus tre homo, kiam vi estos maljuno, vi estos tia. Do mi simple attendas tiun tagon kia mi povis shinigi ke mi estos la freneza maljunulo. Ho, oh, fec, mi tute forgeses ke mi devos pendigi la vestajoin. Do mi spos ke mi devos fari tion nue, char esos presca un nocte ci tie. Do metu tion tie. En iru, katsulo. Do mi prenu tion. Ah, oh, mi po, mi volas rekomendi ion al vi nun. Se vi decidas ciras a cheti love machine on, chia ma love machine on, have a stango en la mezo. Char se vi ne a tian love machine on, tio signifas ke vi ai vestajo e granda pilko tiel, vi devas malvindi vi ai unu en la posla alia. Do rigardu chition, rigardu fek al chi tio ah! do en australio ni ne vere uza sekig machino ni simple uza chi ti a impendilo in por ni a mi ne si es estas pli bona vorto por chi tio a jo de kiu vi pendigas vi a vestajo in bon volu kladigo en la komentajo sube do mi simple devas tion on fadi non mi jus revenis de la boutico, ci tie mi havas pacajon da lardo, ancau mi havas fromagion, mi havas la gas kiel promesite, ancau mi accetis uh, cition, Do, gi nomijas bake beans. Mi ne certas pri la giusta vorto pri tio, do bonvolu clarigu la mi en la commenteo. Anca mi havas lacton. Uh, mi ne trincas tiom multe da lacton nun, sed la edzino shatas lacton. Uh, kai laste alian uh, ladskatolon da bake beans. Do, gis nun, mi ne fadis tio multe por perdi mian dicetson. Mi simple generale evita sukeron, uh, ne maten manjas, kelkain foioin mi maten manjas, se generale ne maten manjas, kai anca mi simple rigardas al citiu lasta uh, datumo citiu, kiu clarigas al mi kio multe pli, mi ancora povas mangi. Do, exemple, se mi irus al citiu, kai mi rigardus al tiu dato, uh, tio, citio mi tutte ne sties pri citio do ien du pezzo da pano do gi donas al mi tio multe da poento Ciu es es poento e calorio mi credas uh, mi ne sties kiel diri kilojoules do diru in la commentaio. se tio donas al mi naucent kvadek ses kai unu pakajo da chipsoi donas al mi unu mil tio estas frenesa. mi ne sties pri citio antaŭe uh, do nun mi scias che, yes mi devas eviti chips o in generale tutte devas eviti il in ili simple ne obligas on mi mangi ancora al tio multe pli poste do kelka e fedoi ancora resta se mi devas pudigi la cuireion, poste mi devas prepari mian vesper manjon verŝajne mi manjos ladon kun il alia mi, mi ancora nestias a ah, kai mi ancora havas unu horon da laboro Nun es es se quanta mateno che mi just monte so film che comincia sa redacti gin a ah, mi simple vols didi di uno last on the fair on a ah, mi compra nebla mi neal shoot so filmon hier al on nokte simple protio che mi edzino vols dormi che mi nevels geni mi an edzinon a ah, sed mi vols didi di che mi havas pacher on pajon che se vi vols subteni min fari chi ti in film on compra idu ti an es legilo on la per scrivo to se vi shot is chi ti un film shatu gin disconigu gin abonu mi an canal on se vi ancora ne abonis che mi vidos vinci tion el veronta filmo kaj se vi ne estos tie mi trovos vin kaj mi podetos tre sexologan smokingon kaj sekvas vin en la strato en la mezo de la nokto kaj spektos kiel Slenderman